Assalamualaikum Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi Inumas Kerana inilah uh, lanjutan daripada uh, program penghantaran balik pelajar daripada uh, Sarawak ke Semenanjung Hari ini kita ada tiga penerbangan di mana terdiri daripada pelajar-pelajar Unimas, pelajar ULTM, uh, Politeknik uh, Kucing, Politeknik Betong Sweden dan juga UCSI. Saya mendoakan semoga mereka selamat selamat sampai ke rumah masing-masing. Terima kasih.